Yes, magandang morning na naman po sa inyo lahat. This is Mr. Juan Sergio Sabing, starting day with a big smile. Pagpalaro po sa inyo lahat. Ngayon po pupunta tayo ng Grotto sa Bulacan para bumili ng uh, imahe ng mahal na Durdes. Lourdes. Patulay dito sa aming Grotto. So kung hindi ka pa nakasubscribe, like, and share this page. Once again, this is Mr. Once again. We'll be right back. Thank you. Dito na po tayo sa grotto. Ngayon, pumipili tayo ng uh, Our Lady of Lourdes. Ayan, ito ginawa natin grotto. Upgrade. So, ayan, namimili niya. Ayan, so, dito sa loob, bili ng mga mahi. Hey, pinakamalaki! Ganito, start na sa damit ko. Yeah, tuloy tayo sa laba. Hindi, wala pa ng pili kasi hindi pa gano'ng sakto. So, ayun, grotto ulit. Ayan po Yeah, may pa papasok doon. Medyo may pila, mababa pila. dito ngayon kami eh, sa grotto. Ayan, ito yung pinagpipilian namin uh, Lourdes. Ayan, ito, ito, at itong isa. Ito yung natipuhan ni Johan. Ito isa, yung pinakamalaki. Hope na magkasya doon sa grotto. Okay, thank you. Okay, papasok ng grotto, ang pila. Ayan, malapit dito. Ayan hanggang doon sa loob ng uh, gate ng sa loob. So, under to siguro mga 10 o'clock pa. So, waiting muna tayo dito sa pila. Hmm. Ayan. So, pili muna tayo ng pasalubong ang mga kabansagon. Mga kay nanay. <coughs> Hmm. pasalubong. Yan, si nanay. Ahem. <coughs> Я посолю дома. Okay. Ayan, konti na lang. Makakapasok na kami eh, mga ka once again. Ayan. Ayan, nakapasok na po tayo sa loob. Ayan. Thank you. papasok din tayo sa Yeah. Thank you.